Всем привет, с вами снова Сизо, и сегодня мы будем играть в легенду Дракономании в эту игру. Я ее уже когда-то на моем канале снимал, но я во второй раз на другом устройстве не смог зайти, на тот аккаунт, на котором я был, и поэтому тут сначала все почти. Я поиграл, конечно, тут немного. Еще прошлый выпуск э, про драконов у меня там звук не записался, поэтому это будет как первый выпуск, вот эта серия. Перед началом видеоролика обязательно ставьте каждый по лайку и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Из-за этого вы получите печеньку. Ну что, давайте начинать. Я вам в этой серии покажу во второй раз. Ну, тот не записался, тот вы не увидите уже. Тоже интересный был я вам покажу что-то как на моих тут у меня уже есть несколько построений, зданий. И сегодняшним драконом я. э, И сегодняшним драконом меня станет дракон слон, если я его куда-то смогу поместить. Это эпический дракон у меня, он сразу, сразу кто в прошлом выпуске вылился. Ну и поэтому, ну и поэтому как-то помогают на этот раз. настолько простые, так, к примеру, как у Земли. Там у Земли мало драконов довольно. Вот изобразили один. Очень новая акция какая-то. Да, кстати, еще появилась э, древняя акция. Еще одна такая. Э, она поверь. Ну, я, я в нее играл когда в том прошлом не, не заснявшемся выпуске снимал ее. Ну, я играл, но я тут только этих 7 железных рогов взял. И этих, этих семи железных рогов, или золотых, хотя они серебряные как будто, или железные, ну, то, что не хватит на эту ловку у Пикси или кто-то зеленый рога. У меня тут очень мало этих всех штук, вот этих нельзя показать. Так, давайте один сундучок откроем. Он должен быть хороший. Нет, мне ничего не выпало. Из него, точнее. У меня еще есть дракон Саламандры, но он будет потом. Дракон у меня. И, пожалуйста, расскажите кому-то про то, что вы смотрите меня, потому что мне это сейчас понадобится, э, как я просто решил возродить канал, и мне, мне нужны какие-то тоже зрители. И поэтому вы, которые смотрите это видео, которым повезло, что вы смотрите это видео, вы, пожалуйста, поставьте лайк, ну и подпишитесь, если вы не подписаны, и смотрите мои видео регулярно. Громко так это все. Вся игра такая громкая. Ну что если я сделаю потише Не знаю. Не знаю, что будет, если я вообще как, как бы выключу звуки в этой игре. Ну, в смысле, звук на планшете. Хотя можно и выключить просто так звук. Об этом я не додумался. Огонек живи. Молодец, живешь. Очень ты хорош. Пишите в комментариях, сколько у вас градусов на улице. Мне будет интересно почитать. Тут у меня какая-то Мила присоединилась, друзья. Я не знаю, кто это. Недавно в том, в том выпуске Мила при, присоединилась. Так, давайте навестим Тоби, который, у которого девятый уровень, а уже есть дракон шипарь которого уже есть легендарные драконы, и у которого все время в гнездове эти два дракона. Не знаете, что это за тоби такой? Так, жилище есть, и поэтому вот первый, ну не первый, ну фактически в этом сезоне первый. Я буду это называть даже сезон. Второй сезон дракона. О, следующая вода. да. Вроде так много их, но на самом деле они очень как-то быстро появились. Смотри. Так, кто у нас тут получился? А, точно, тут огонь получился. Да. Ну не знаю, давайте еще раз а, Джинчос. Ну, я не знаю, как Флорс Мобайл рекламирует Дракона. Ну, что мы сможем тут сделать в этом выпуске? Не знаю. Ну, он уже как бы 7 минут прошел. Один час может, кстати, и Дракон Гар переопически то же самое, либо же слон э, выводиться. Потому что это такие начинающие эпические, так же какие. и слава. Давайте сыграем еще битв парочку. 677. О, там дальше ворота, я их не открою, наверное. Очень долго. Потому что я не знаю вообще, где этих друзей искать. Это а нужно только ждать уровня 25 и там уже из кланов этих друзей добавлять. Это 25 уровень, это я не знаю, в каком выпуске. Я думаю, то, что я э, этот сезон, ну не знаю, когда закончу. Может, тогда, когда я достигну, к примеру, своего прежнего э, времени, которое там было. Потому что как-то проходить... Вот Драконы — это такая игра, э, которая может проходиться года два или три, или четыре, потому что тут, ну, очень много чего нужно сделать, чтобы ты уже просто как официально ее полностью прошел. Хотя будут появляться новые драконы каждый раз, каждую эту древнюю акцию, но все равно как бы ты будешь считаться то, что ты уже все сделал такое основное. Всех остальных драконов собрал. Ну и акционных тоже. Примерно таких популярных. Опять. Ну ладно. Посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, ничего не выйдет. Да. Какие звуки у этих драконов ужасные. Ну, не ужасные, а такие как странные. А, а, а, у вас должно быть это как прочитать? У вас должно быть одно друзей. Ну, кстати, я уже могу. А. То есть вы так хотите это сделать? А, э, понятно, это как обучение. Поэтому тут Тоби нужно просить. О, кстати. А чё А, это лава, я подумала, огонь. Тут вроде 30 секунд было поведение. Ну ладно. Дни сокровищ. Ага, понял. Кулинарное безумие. Что у меня есть? О, круто. О, готово. Ура. Угу, угу. золото жилищ. Так, 100, о, это хорошо, хотя мне это вроде 4 с чем-то было. Ну да. Поэтому это эти 100, конечно, они, может, и повлияют, но они не так, что 200 добавили, точно один ход будет еще. О, неудача, наконец-то. Тут почему-то убрали бингу. В прошлых всех древних акциях он появлялся. Хотя, может быть, он сейчас тоже появится, когда какое-то время этой акции пройдет. Я, кстати, это говорил в прошлом выпуске. Реально. Фаван. Давайте посмотрим на дракона. Какие они красивые. Фаван. Это больше, он как-то для... Для божественной акции Египта подходит. А еще напишите, какой вы уровень в игре Легенда Дракономании, если вы не играете. Так, единственное дитя Глома. Да. М Правда, Глом был теневой дракон. А он почему-то ветер и огонь. Нульвент. О, Нульвент красивый, он подходит для ветра. Но ну и для пустоты тоже. Так же, как и для тени. Хауми. Что-то как-то земля больше. Ну и, ну и деля тоже может быть. Деля тоже может быть. О, Венчина тут совсем уже точно без разговоров на ветер. Мне будет интересно почитать, сколько у вас градусов на улице. Возможно. Э! Зачем? Мне не нужны биткоины. О! Давайте остановимся на таком количестве монет. 5, 4, 5, 5, 4. Это был первый выпуск игры Легенда Дракономании, как вы уже поняли. Второй выпуск скоро тоже обязательно выйдет. И обязательно все ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А если вы подписаны, то ставьте лайк. Обязательно мне это нужно. И пишите какие-то комментарии, потому что так я понимаю, что я для кого-то эти видео делаю, то что э, реально живые люди смотрит меня. Ну а с вами был Тису, это была игра Легенды Дракономании. Всем удачи, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Удачи!